Bonjour à toutes et à tous, c'est Windy Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto donc, euh, avec euh, un nouveau micro. Voilà, euh, donc vidéo tuto sur comment voir combien on a d'abonnés et <clears throat> pour certains on peut voir les abonnés. Hein. Certains abonnés seulement. donc commencer, vous allez sur Internet. Vous cliquez sur euh, votre chaîne YouTube. Voilà. vous allez dans Paramètres YouTube. <clears throat> voilà. Ensuite, vous allez sur votre pseudo. Euh, après, euh, vous allez Après, ils sont là. donc, je clique dessus. Voilà, donc ensuite, bah, moi j'ai Nathan 974 PSP et Chocapic Studio qui s'est abonné. Euh, voilà. Euh, donc, seuls les abonnés qui partagent leur abonnement public sont affichés, voilà. donc, euh, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, partager la vidéo euh, et laisser un commentaire, ce serait super sympa. Euh, donc je vous invite à regarder mes autres vidéos et donc je vous dis bye bye et à plus pour une nouvelle vidéo.